PKI adalah saran PKI. Emang benar saudara-saudara, setiap kita ngomongin PKI, pasti PDI yang nongol. Orang ngomongin PKI, PDI yang nongol. Berarti merasa tersinggung dia saudara-saudara. Nah, sekarang saya mau tantang PDI. Saya mau tantang polisi. Saya mau tantang PDI. Alfian Tanjung, kalian tangkap gara-gara mengatakan PDI saran PKI. Saya tantang kalian saya Bahar bin Smith mengatakan pada malam hari ini PDI selarang PKI e. saya ayo angkat PDI sarang PKI e. mau apa Hah? PDI sarang PKI e. kurang ajar kalian orang ngomong tentang PKI kalian tangkep oleh karena itu makanya kalau kalian ketemu sama PKI ya, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai simbol PKI, jangan bawa kantor polisi. Jangan bawa kantor polisi, jangan awas saya bawa kantor polisi. Kenapa? Kalau kalau kalian bawa ke kantor polisi, nanti kalian yang ditangkap sama polisi. PKI-nya dibebasin nanti, betul? Betul? Kalian bawa PKI, Pak, Pak, ini Pak, ada orang pakai logo PKI, Pak. Kamu yang ditangkap sama polisi. PKI-nya dibebasin, betul? Berarti kalau ketemu PKI, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai logo PKI, pendukung PKI, siram bensin, bakar. Bakar. Saya tanya, di Madura kalau ada begal, kalau ada perampok biasanya diapain? Biasanya diapain? Biasanya diapain? Dibakar. Saya tanya sama kamu, PKI sama begal mana lebih bahaya? PKI sama begal mana lebih bahaya? PKI sama perampok mana lebih kejam mana lebih bangsa, mana lebih biadab mana lebih binatang mana lebih tidak punya hati kalau perampok dan begal saja dibakar berarti kalau ketemu PKI diapain berarti kalau ketemu PKI diapain bakar hidup-hidup saudara-saudara